مساء الخير شباب كل عام وانتم بخير مناسبة عيد نوروز الآن الساعة الخامسة وأربعين دقيقة بتوقيت بغداد طبعا شباب اليوم واحد وعشرين ثلاثة ألفين وثلاثة عيد الشجرة اليوم شباب بس حاب أوضح آه، أسباب توقف جميع الثغرات شباب ثغرة آه، العشب والعسل طبعا الشباب كلها توقفت وما باقي لنا غير بس التكرار والتكرار شيء بسيط 17 بس هم تستفادون منها بس شباب انا حاب اوضح لكم انه اسباب توقف هاي الثغرات ان شاء الله ان شاء الله لها حل وان شاء الله الحل قريب لاحظوا شباب وياي يعني. بس نفتح تشارلز طبعا شباب السبب انه هو آه، بالمزرعة الجديدة الان عندما حول آه، استخدم آه، ما استخدم الموقع يعني كنا قبل نحط المستودع هنا نروح نلقيه أول واحد بالماب الآن لا شباب الأقدم هو يكون أول واحد بالماب يعني استعمل طريقة الوقت مو آه، يعني على الموقع استخدم الوقت بدال الموقع شباب راح أشوفكم شلون طبعا شباب راح أشتري أي شيء جديد راح اشتري الثور الفرنسي شباب كلنا نعرف الكود ماله راح اوضحه شباب طبعا ما عنداني ثور فرنسي لاحظوا اه هاي اشتريته شوفكم كود الثور الفرنسي اللي اللي ما يعرفه طبعا شباب اه عشرين مية واثناش عشرين مية واثناش آه، اعتقد وضح يعني شباب راح اشوفكم هسه نروح على اقرب جار نرجع تشارلز نفعله فعلوا هيك نرجع لمزرعتنا تفاعل عندنا شباب راح اشوفكم شوفوا وين صار اي ام اف ماب شباب طبعا احنا عندنا المستودع مثل ما شفتوا المستودع هو اللي المفروض يكون اول واحد شوف شباب انا اقدم واحد عندي آه السماد الخارق راح اشوفكم اخر جيت اخر ملف شوف شباب طلع عندي ال كود الثور الفرنسي شباب طبعا انا بطريقة طبعا رجعت الوقت رجعت الوقت فعندما رجعت الوقت عندي هنايا اختلفن مكاناتي اختلفن بالماء فالشباب اعتقد هنا ثغرة واللي اصحاب طبعا الخبرة بالهكر هكر المزرعة السعيدة يلاحظون هاي الفقرة بالذات شباب آه، خلصت ثغرتنا طبعا هي ماكو اي ثغرة آه، كان معاكم مصطفى من العراق تحياتي شباب لكم ولا لقاء آخر إن شاء الله مع ثغرة جديدة في أمان الله